Пацаны, блядь, повна бойова, нахуй. ебалом не втыкать нахуй. Давай, шаман. До роботи нахуй! Паналі мішання, давай. Давай, давай, давай. Есть. Пошел. Да, да, да, Прям посадку съешь. Давай. шоба. Дрон. Дрон? Да. Пьянь. Посадку туда залетал. Нормально, да? Да.